was mooi stil. 1, 2, 3. Hij loopt. Oké. This is the Peace Rockers punk band. And uh, eh, we all sing en and dat is, uh, jouw naam is? Johan Hendrik de Meij. There's the great big unknown die voor anoniem wil blijven. En dit is Gerberta Urbina Hoogerijk. You hear the creepy big on the background. En ik zal er nog een keer doorheen, anders hoor je mij niet, mijn naam niet. Dat is Geretta en Wiener Hoogedijk. Houd het niet goed met hem. We gaan zo zingen. We gaan zo zingen. Een mooie jongen heb ik toch. Geloof je. Ik geloof je. Ik geloof je ook. Zeker. Let's get it started. Let's get it. Daar komt hij. De beat. Oh, ja, dat is I'm dreaming. Oh yeah. yeah. I must be dreaming. I must be dreaming. Sometimes it's hard when you hear what I From time to time, yeah. I'm really dreaming. It's hard to just keep going. Now I know I'm dreaming. Let's get off. Mix headroom. What you doing here? It's like I feel empty inside without you being here. Except. You music, I'll be watching you. Every single pa pa pa pa pa pa pa step you take. Every move you make, every vow you break, every smile you fake. Yeah. to me. You belong to me. I'm a heart. I'm a With every step you take. With every step you take. Every move you make. Every time. Samurai! Samurai! you. Whoa, peace, workers band forever. That's our us peace, three. Pilgrims, peace band forever. Waarom gaat hij door? <laughs> dat was Sam Smith. Nou, nou, zaten er helemaal in. ik had nog een toevoegend gedicht eraan. Ja. Uh, ik heb het geschreven toen iemand zelf poging had gedaan die mislukt was. Je hebt en je ook ge Hij neemt nog op, hij neemt nog op. Oh, je gaat er nog Dat is die, ja. ja? Dat past hier nog bij. Ja, dat, is de laatste toevoeging, denk ik nu of zo. Nou, hij lag op de grond zelf een poging, en ik gaf hem een boek. En het is een mooi boek en ik had voorin een gedicht van mijn hand gezet. En het boek heette Hans Bouma, het boek was van Hans Bouma. Ja. En het heette Vriendschap is gelet hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze, let op people, let op people. Dit is voor jou als jij met die gedachten zit. Oké. Om dat te doen. Voor jou hoe leeg ook je bestaan. Laat het toch niet gaan. Denk niet, het is niet van mij. Nee, jij hoort er ook bij. En daarom, en ik zou het nog even zeggen, stel, jullie bent nog niet overtuigd dat jullie dat niet moeten doen. I ah, will missing.